Сейчас, друзья, подключим генератор и покажу вам, сейчас света нема. И покажу, что мы сделали, как вышли ситуации с фермами и как мы их монтировали це чудным образом. Ой, забыл це отключить. Е, світа нема. І зараз, може сьогодні, я думаю, скоріше всього сьогодні, а може завтра. Е, Нюрка і київлянка лежать, уже зараз должен бути опорос. Ну, или сьогодні, я кажу, или в ночь, или завтра утром. Ну, то есть, отак. Е, Благо, що є е, генератор, дуже хороше діло. Зараз управляємося, якщо світа нема, включили, води понакачували, все. Ну а дробити мені не треба, крупорушку. Я не питаюсь підключити, тому що ми співаємо, як є світ, надробити, все на готовий, то з цим проблем нема. Надумав я монтувати ферми. Позвонив крановщику. Приїхав крановщик, спочатку каже, подивлюсь, куди заїжджати, туди-сюди. Я його встрітив. Він мені каже, що Стас, якщо я заїду, ну в мене там подйом по глині. І якщо я навіть сюди заїду, то каже, я тут такого наворотю, що ти навіть не представляєш, я сюди просто не виїду. І, во-первых, тут йому треба заїхати туди вперед на гору, на глиняну, і сюди здавати задом, щоб поставити кран і монтувати ферми. Коротше, він каже, при всіх условиях, ну якщо навіть я сюди якось заїду, то потім не вийду, треба буде нанімати якийсь трактор, щоб мене витягнути. Ну тобто наковерткаємо тут такого, що ого. Як ви бачите, слідів від крана немає, а ферми стоять. Усі. Він сказав, жди мороза, дебелого мороза, щоб земля промерзла, і тоді ми тільки поставимо. І все. Це було в середу, і в середу відключили світ, почти у нас не було світу почти двоє суток. І коротше, ну що, я думав, думав, що робити. І, і сварщик був. Кажу сварщику, я придумав, можна їх витягнути вручну. Він каже, та ти що взагалі мене навіть не завіть і коротше, пішов. Я думав, думав, поїхали ми. Я, Віка і Богдан у до нас тисячі очей купили такі вірьовки, 20 гривень метр. Я брав та почти 40 метрів. 40 метрів я взяв. Ну багато взяв, ну воно так багато не треба було. И витягнули Віка, держава веревки. Я зараз покажу яким методом. А ми з Богданом піднімали. А вона веревку натягне і фіксує, натягне і фіксує. Оцю сторону було легше е, піднімати. Оцю ось було тяжелее піднімати. Зараз покажу, як ми це робили. І благодаря і за те, що нема світа, ми повитягували ферму було ж нічого робити і потихоньку вставали. Перший день в середу ми витягнули одну, да, Вік? В четвер дві і в п'ятницю вчора ще дві. Дві оцих крайніх. Так що треба шукати плюси. О, Я кажу, один шукав причину, а другий шукав можливість. Ось отак я робив. Я вам зараз може кому пригодиться. Ось отак закидував. Просто кому може воно... Якщо було б мужиків би більше взагалі це так, іграючись витягнув. А так що я Бодя, а Віка. Отут ось держава Вікторія. Отак. Ну, держи, примеру. А тут у нас внутрі була ферма. Ферму я ну, прив'язав, понятно, крепко. І все. І ми з Боді піднімаємо один край. Раз. Віка натягує. Оп. Ми другий раз піднімаємо. Віка натягує. Ми бросаємо, воно держиться, нагрузка на вірьовку не йде. А потім ми ліземо так. І понизу. Раз, два. І віка натягує. Три. Ну Ми зразу не один край ставили. Ми їх піднімали почти на одному уровні. а потім... І потім вже на самій верхній точці, як хорошо, що я дерев'яшки. Ось, опа, а Богдан чуть вище. І биків поставили у у посадочне місце в швелірок. Швелір, як воно стає, якщо навіть я ферму отак на бок ставлю, вона не не крутиться вниз, не стає по відвесу, її в швелеру зажимає. Ну я по, понятно, поприв'язував все так, чисто на на всякий случай. І от таким методом ми тут поставили. А на тій стороні, звісно, було посложніше. Ми вже останню ставили, бо там же ж немає этого. Е, криші вагона, то ми там ставили з лісов отута. Отута так само фіксували веревку через той брус. Піднімали, піднімали і потім отак ось понизу. Оп-оп-оп. Ну опасно, ну так зафіксував. Це з лісом ми ставили оцю п'яту. А ті чотири ось лісниця і так же само по чуть-чуть, по чуть-чуть потім ставали з Богданом ось сюди на брус. Ось отак. От, піднімали, піднімали. Віка так само той брус фіксувала, стояла на вагоні. І так само ось ставали на цей брус. І так само оп. І ставили їх. Дядь Саня сказав, нереально, Стас, не видумай фігню всяку. Ну, було велико. Було нелегко, але ну, він як розказав, тут нам треба ціла рота мужиків, коротше, щоб це зробити. Треба варити тельфера, кранбалочки. Поставили. Ну, в одной вес, в одній фермі десь кілограм більше 200. Коротше, отак. Я тут уже лаз, як наче в себе вдома. По цим фермам. Да, І напруги, щоб варити, приварювати ферми, теж ж особо і нема. Ну, Напруга слабенька, не повариш. Ну. І ще ж кажуть берегти електроенергію, тому сильно не повариш. Ну, вони стоять хорошо, я зав'язав, ну щоб знаєте, на всякий случай. Лучше як лучше, веревка є. Зав'язав і все. І отак всі ферми поставили. Зараз нам треба тепер е, низа пообрізати вже по факту. І вирівняти ферму, вона ж чуть набок, вирівняти її і приварити, ну повністю обварити там і там. Віса передвигати і ліс обварювати і обрізати. Ну і торциш так само труби кинуть туди, ну і воно видно вже направлення труби туди. І все, і вверху нашивати брус, ну як воно, обрішотку обично. І накривати профлістом. Профлістом хотілося б накрити, ну бачите, не все е, Іменно не все виходить по, по електроенергії. Ну як би не було, все одно, слава Богу, що все живі, здорові, все хорошо. І е, рано чи пізно все одно ми їх заваримо, ці ферми, і зробимо обрешетку і накриємо. Це хоча б мені, я думаю, в б їх накрити, тому що ну, щоб дерево не пропадало, щоб було все під кришею. А вже як буде під кришею, тоді потихоньку будемо по одній стіночці обшивати профлістом. Обшивати профлістом або навіть крутити обрешетку. Я можу з генератора. Генератор робить, там, допустимо, управив чи що. Наготовився і от генератора крути, там пиляй болгарки, це таке. І воно заварить, що треба електроенергію, щоб этот. І тюлені покажу. Без крана, так? Да? Обійшлись без крана, Да. Потратили на монтаж ферм 400 гривень чи скільки, ну трошки, по-моєму. На, Ну да, на веревку, Чи 400, или 600 гривень. Ми там брали не тільки веревку, ще щось там таке, мітьовки, швабри. Ну, Оце потратили на веревку, це що вийшов монтаж ферм. Так що хто там думає робити, і вас там чоловіка 3-4 мужика, навіть і не думайте, піднімайте отакого от типу ферми армянки. Елементарно. От у мене длина більше 10 метрів ферм. Ферми, кстати, насчет Е, крепості ферм. Ферма ось стоїть вона, ну вона ще не заварена нічого. Там хоч 10 чоловік по центру ферми пляши, вона стоїть як ну не знаю, як якась усілена двотавра. Тобто взагалі нема люфта. У нас навіть один раз ми витягували і положили ферму не прив'язану на брус, а там тянуло і вона вискочила, повний звік. І одна ферма, один край так, ту, в рубака упав. І хоч би що, як струна. Далі піднімали і потім прив'язали. Ну, то есть ферми дуже вийшли такі крепкі, ну, надіжні. Я дуже довольний ну, результатом ферм. Понятно, що ми їх як розваримо, э, як розваримо, зверху покрутимо брешотку, внизу проваримо э, по нижній частині ферм 2 літри, 2 э, літри прогону, щоб і не за ферм зв'язати, і верх обрешотки весь зв'яжеться. Вони, звісно, буде як один несущий мост то мені писали, а не дуже воно на такий прогон здоровий. Така фірма, вона працює, ну це просто там перестраховка в три рази. І вони стоять дуже часто, через кожні 2 метри ферма. Тобто е, її можна ставити на 4. Ну, я зробив по два, щоб мені у кожний стоп стояв на 2 метри так дуже крепкий брус, як кріпиться. І брус я дуже крепкий. Ферму ставиш, тобто і самі ліземо, і ферми піднімаємо, і все ж на брус ми опираємося. Брус прикручений на саморіз. Наскільки ну, крепко усе вийшло, що ну, я сам навіть удивлен. Ні один брус не одірвався, не відпав, не розшатався, не тріснув. Тобто скільки пролазили, ну ж яка опасність в місті з ферма лізти. Ну, і все видержало, все хорошо. Зараз воно не розкріплено ну, нічого. Це ж треба розкріпляти діагональні зв'язки, все потихоньку робити. Бачите як, якщо є бажання, все можна зробити. А якщо як дядь Саня сварчик, та ну це ти що, це нереально. Я йому казав, та давай будеш держати вірьовку, а ми та ну це треба куча людей, ну, понанімай людей. Коротше, ну, причини, щоб аби це не робити. Я то кажу вже своїм, кажу, та давайте попробуємо. И мы просто попробовать первую, ну крайнюю, самую первую оттуда. Витягнув первидення, ой, і ще навіть прийшла мисль, як упростити цю задачу, як зробити, щоб легше, і вже по дві штуки кожен день ми ставили вже більш проще. Ну ось вони віддихають наші тюлені. Просто так покажи, щоб їх не злякати. Тюлені. Ось вони отакі вже стали. Уже та зараз вже туди-сюди на днях будемо починати убирати по одному. Отдихай, хто на боку, хто як. Та ну видно, що ростуть. Так, їди їх багато, і там, і там. Так, так, хай отдихай. Сьогодні ми заміряли утром з Вікою, Віка каже, Давай замеряем, сколько же там этот. Ну да. Ну ось так, виходить. До верху десь було. Ну, коротше, сантиметрів ну, в районі 20 ще треба, щоб набралося. Ще, коротше, хай набирається. Ну, друзі, так, а то всі ждуть, коли ж ми поставимо ферми, визовемо кран. Кран, то він каже, я да, я стану вам ось сюди поближе і поставлю всі, каже, мені весь цей, і в нього кран гияшка. Каже, я то поставлю їх елементарно. Ну я каже, сюди не заїду. А якщо заїду, то все розворотю тут в дворі. Ну я і сам розумів це, тому що тут своєї машини заїжджаєш, вона ну, буксує. Воно все, ну грязь, понятно, немає. ж. І все время йде дощ, і зараз йде мрячка. І все время йде і лісніг, і дощ, тобто воно все мокре. Думаю, я ждать. А так зараз по ситуації, по ситуації потихоньку наготовимо, бо кришу хочу по-любому накрити. Ну а там як Бог дасть, так і буде. Щоб не було, ми не робчимо, е, розуміємо сложившуюся ситуацію в Україні, тому виходимо як можемо. Купили той же генератор, щоб якось викручуватися, тому що поголов'я не маленьке. І ми генератор не використовуємо в своїх нуждах. Він нам ну, вдома зачем він? У нас холодильники не такі вже і забиті там особо ніяких запасів ми не держимо. Чистого поросу, поросята, воду накачати таке. Ну а як світ є, наготавлюємо зернову групу, намелюємо чорну макуху, соєву макуху. У нас все зараз затарено. Зараз навіть світ з'явиться, якщо зараз по, должен по времени появиться, то там трошки нам додробити. Наверное, кілограм 150-200, щоб повне опять все було. Да? Ну, Ми стараємося убрали, зразу надробив, убрали, надробив, ну тобто не запускати. Ну і так стараємося, підгадуємо, щоб все. Це. Все одно ну, його ж треба якось кормити. Вони ж не скажуть, що там світ є, чи нема. Та нема. Ну ладно, тоді завтра підходьте насипати. Їм все одно вони вон, понаїдали, сплять, віддихають і ростуть. Так що, друзі, ось ферми всі стоять. Пожалуйста. Усі. Тут ехо буде ого-го, як? Ну як стіни будуть і криша. А так подивися, вроді би нереально їх поставити. Ще подумаєш, хто жінка вірьовку держала, ми з сином піднімали. Ну, А воно вже то стоїть. А розсусолювати можна було, шукати, скільки треба всього робити. І вже мені, е, ми в поставили одну четвер дві. І дядь Саня мені дзвонить. Я так подумав, можемо приварити якийсь типу, гусьок і повісити, у тебе ж є талька на три тони, і талькою ципками піднімати. Я кажу, Саша, вони вже стоять. Там дві остались, завтра поставимося. Я як стоять? То кажу, так, кажу, ставили. Віка держала, а ми піднімали. Оце да, як вийшов, що? Та я ж сказав, а ну да. Ну» ти ж об'ясник держав, подумають, що я прям фермер. Ні, я ж показував як. Через... Ну, де кріплення? Воно кріплення йде, як, да, як поліспас, типа. Ну, воно тут, ну. Не то, що там Віка теж, я їй кажу, будеш держати, вона каже, мене воно уверху несе в місті з ним. Я ж кажу, ні, воно поліспас. Тут просто ось воно наскільки тут цеплялась сама вірьовка по собі, що нагрузки особо сюди нема. Просто як ми піднімаємо ферму, їй треба було оцю вірьовку потягнути, щоб оп і зажати. Оп, і зажать. І воно як поліспас тут працює. Тут так же само, як блочки поліспаса на автокрані. Стриває, воно все через поліспас і жжж, легке. Ну, легка нагрузка йде. Як шківки такі. Ну так. Тепер ми хочемо їх, ну то вже я на тій стороні повиравнююся, бо вони стоять ну, разнобойно отак. Повиравнюю і ту сторону перву поварить низька і верха, а потім цю ліса сюда тоже поварить и накладывать. Ну потихоньку, хорошо, що я думаю, хорошо, що я так начался в зиму, начал це все робити. Уже, грубо говоря, каркас стоит. Накриємо, а головне накрити, а потом накриємо, есть время погодка зимой. По одной стеночке зашивай, все равно, управился, покормив хозяйство. Что робити. И там, допустим, хорошая прекрасна погода и свет есть. Та став і зашиваєш по е, то стены, то фронтоны. ну так по чуть-чуть не спеша ще до літа времени багато, а там е, вже на наступний год весною зальємо повністю, забетоніруємо. Ну, ще з залівкою треба подумати, як. Що дешевше, як краще, що хочеться ще й залити бетоном, щоб воно не пиль не літало, щоб воно по-людськи було. Ну то і щось будемо думати з цим. І також внутрішню частину треба зробити, щоб насипати е, зерно під стінки. Ну, то есть, отак, друзі. Бачите, все витягнули самі своєю сім'єю. От що таке одна сім'я, одна команда. Командою все легко. Легко вести таке поголов'я, ну, особо без нагрузки. От зараз вийшли, і світа нема. Віка каже, та мені треба там щось помити, я кажу, та мені треба мішки поперетягувати е, з гаража сюди. І отаке понаготавлюємо. Якщо світа не буде, то у 4 начало 5 вечора включимо генератор і будемо управлятися. Управимося, потім Дивимося по ситуації, якщо. Ну так, бо в нас ще зараз опороси ждемо, дай Бог, щоб опороси нормальні були, щоб теж не прогавити, щоб, якщо що, генератор заведемо на время опоросів, щоб лампи красні робили, щоб поросята вигрілись і все. Ну, коротше, друзі, такі діла. По ангару показав, розказав. І по генератору. Генератор зі своїми функціями повністю справляється. Ну, тобто нарікань до нього нема. Хто там думає насчет Єдона, ну я не знаю, він зараз, мабуть, вже подорожав тисяч, мабуть, до 30. Ну, свої функції він виконує повністю. Так що всім спасибо за увагу і всім пока.